Iki termasuk wis gedhi lho. Mari kita gedhe pengesorane kita anu kuwi ya. Heeh. Nek dhuwurane jane sih standar tae. Ngesorane sing gedhi. Wah, nah iki kelas banter. anu piring yang gede. Kang kuwi yo banter. Kowe kenure pirang roll? Telung roll. Telung roll ya. Telung roll nek ning kene. Ora tak ora gebehne kok. Ah. Gebehne masuk. Iya, lagi mana nih kayak nih kayak terong terong ya bisa oke lah. Iya, cuma. Wes, uang nih kan bulan sawah. Hmm. Oh iya, kau nih sanding gunung ya? Neng, kau nih sanding gunung, kau nih kira iso kok nih harap anu gitu. Kalau tuh yang bodol uang kayak gini nih. Wow, sendi. Batang meter ya. Nah. nut. Mesyagi ke anu pula. Bukan sipel pula mah. Tapi sipel ada dengar mau beli lain ke tak bebas sih kui. Hmm. Sama nak nyamber kabel. Eh kadung neng bubur ki sama nah. Aman biasa. tapi lawan tulung agung sudah enak nek ponrogo balon iya heeh nek itu agung festival de apan kae kan nenek? de rong minggu barengan karo sidawa ya lho hmm nek iki tulung agung iya aku ge ora tau anu ngikuti tau sama aku jane yo menang kana ora masalah mari wektune oh iya tinggal kerja ya aduh ya, Oh, nggo oh. sak mene lan kau ya. Ya iya, ya kudu. Nek iki tepane mantar ya ora iso. Ora iso. Kok ora talen kok. Kok ora iso jane mangkate Ora ora. ikut memeriahkan mana ya? Ya, iya. Kalau ya, lah yang itu. Atau gayanya lali. Atau awan bengi, ngurusin layangan. Hmm. biasanya aku besarnya wis dadi bodo besar kan. Oh. Iki blas urung. Ya wis dadi tapi urung tak urung ngombone, Mas. Heeh. Hmm. Urung dikelati. Urung blas urung tak. Ya ming ragangan tok ngono. Heeh. Saiki wis ming ini kira yang Keden-keden sawangan ambien. Hmm. Tanggalan. Aku nak nak gede, Omai remasak, omai cacai, omai banter, tapi kangkuku hmm. hiyo sih urung banter. Oh. hobi. Eh? hobi, aku mau mari. Ini sumi jalan. Bangun sampai ya, pering ulung. Oh, angel ya, mas. Angel. Udah, nengok saya kuwi nek anggaran gedhe ki ora nek pring ulung. Pring ulung nek sing cilik-cilik ngono ngesel sejane ya raket. Ya sejane ora mung. Nah, ya ora dateng terus. Nanti bu, mau yang sini bu? Hmm? Aku dengar soalnya.

晚上。 indah é né, a tuh ya <laughs> besar tak ya dua orang ya wah dua besar tak bisa Tolong dina perang dina iki lho angin gede terus iki. Ya. Angin ini ngesor tak malah dua Monggo gandeng bareng ya, Mas. Nggih. Oh, patokane niku. Persiapan, Lur. Persiapan.